ਯਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਿਸਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਲਾਵਤ ਦਿਸ

ਚੋਂ ਦਾ ਜਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ